Faly miarahaba anao ny an-tokantrano manaraka ny ah, meteontsika anomboana azy ah, ny any amin'ny ah, morontsiraka atsimon'ny nosy misy izany ny filazana miloko mena noho ny avina alin-drano raha ny aty amin'ny morontsiraky ny atsimo aty manomboka aty amin'ny morombe izay ka hatraty Taolanaro aty izany Mihatra izay aho manomboka anio alina ka hatramin'ny rahampitso hariva koa iangaviana ny mponina sy ny mpampiasa ranomasina amin'iny amorontsiraka iny izany mba hitandrina ary hanaraka ny toromarika omen'ny tompon'andraikitra eny ifotony hisorohana ny loza mety hitranga. Raha ny toetrantsika kosa indray misy an'ity rindrin-drahona ity izany ato atsimon'ny nosy ato izay vinavinaina mikasika aty amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy manomboka ny ara-pitso ary ny ara-fakam-pitso izany ary vokatrizay dia ahitsam-pahana fidinana izany ny maripana raha ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy mety miitatra aty amin'ny atitan'ny Madagasikara izay fidinana maripana izay ary torak'izay ihany koa satria aorianan'ny fandalovan'ity dia misy ny atsioka atsimo raha ny aty amin'ny tapany atsimo andrefana ary ahitsam-pahana fidinana ihany koa mazava hoazy ny any amin'iny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny izany ny ambiny moa izany tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny Toy izao ny toetrantsika ho an'i Rapiso a, manorana tandrifin-drahona raha ny aty amin'ny faritry ny Vatovavy Fitovinany sy aty atsimo atsinanana aty a, mandrahona kosa ny ilany atsinanan'i Haute Matsiatra ary ny ilany atsinanan'i Ihorombe any izany. Ny aty amin'ny tapany avaratra atsinanana ihany koa dia mandrahona ny morontsiraka izay mety arahina orana malefaka ihany a, indraindray ny ambiny moa izany a, maina ny andro a, amin'ny ankapobeny. Ho an'i Rapiso tolakandro a, dia misy hatrany aloha izany ny orana tandrifin-drahona raha ny aty amin'ny morontsiraky ny. Vatovavy fito vinany mety maro amin'izay ihany koa ny tapany atsimon'ny faritra Atsinanana ity. Misy ihany koa ny oron'ny tandrifin-drahona ny any amin'ny faritry ny Sofia. Ny tena voakasika ao anatin'izay ny distrikan'i Ambilobe ary mety miitatra hatrany amin'ny Nosy be any moa izany izay orana tandrifin-drahona izay. Mandrahona kosa ny andro aty amin'ny faritr'i Melaky, ny tapany andrefan'i Bongolava ary ny Tapany avaratry ny Menabe aty, izay mety arahina oran'ny tandrifindrahona ihany ny takariva. Ny aminy moa izany maimaina ny andro amin'ny ankapobeny izany. Ny maripana antsika ho an'ny rahampitso izay, midina hatrany amin'ny efatra amby roapolo degre izany ny maripana raha ny aty amin'ny ampovoan-tany. Ny maripana ambony indrindra no resahana ao anatin'izay raha efa tafiakatra hatrany amin'ny enina amby roapolo izany. Ary tany Fianarantsoa ary koa taty Antananarivo ihany koa dia niakatra be ny maripana tamin'ity andro androany ity fa ny rapiso izany misy fidinana. Torak'izay ihany koa ny ety amin'ny faritry ny Atsimo Andrefana ity midina hatrany amin'ny valo amby roapolo degre ary ny any Anosy efatra amby roapolo degre celsius. Ny andron'ny alakamisy kosa indray dia mbola misy hatrany izany ny orana tandrifindraona raha ny ety amin'ny ilany atsinanan'ny Anosy aty. Voakasika an'izay ny morontsirak'i Sava, Analanjirofo. Ny hitandradra aty amin'ny amorontsiraky ny Vatovavy afidy vinany aty izay oran'ny tandrifin-drahona izay. Ny tapak'andro ny hariva, misy ihany koa ny oran'ny tandrifin-drahona raha ny aty amin'ny hatotanin'ny Melaka sy ny tapany avaratry ny Menabe. Iny moa izany ny ambiny mandrahona mitsitokotoko raha ny aty ampovoan-tany ary ny amorontsiraka andrefana sy ny aty amin'ny tapany avaratra andrefana dia mibaliaka moa ny masoandro. Ny maripana antsika ny andron'ny alakamisy izay dia efa ahatsapana fiakarana tsikelikely aloha izany ny maripana raha ny ampovoan-tany sy ny aty amin'ny a fito amby roapolo a degré celsius ny aty afovoan-tany, ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Anosy kosa miakatra hatrany amin'ny iraika amby telopolo a degré celsius. Ny mafana indrindra aloha izany raha ny telo andro ho avy dia ny an-tanin'i Menabe, Melaky ary ny aty Aboeny aty, izany mety tafiakatra hatrany amin'ny fito amby telopolo a degré celsius ny maripana ao anatin'izay. Izay ny météo-ntsika tamin'ity androany ity, manasa anao hatrany hanaraka izany veloma tompoko.